bucin bucin ada kakak main ada kakak main ada kakak bucin budak cinta bang ya ada musuh depan sini aja sini aja itu bot tuh bot kah kereta, kamu naik kereta. Iya. Naik kereta, naik kereta. Kamu naik kereta semua. Aku mobil aja. Ayo gabung. datang tengok tanain Oh. ada kali empat nggak nggak hop hop kali empat nggak ada ikut ikut ikut ya sabar sabar di gerpul ini musuhnya di gerpul eh kemana nggak di sepuluh ke depan di depan bro di depan bro dulu dulu nanti jalan keluar ada kereta nih nomor 4 mah kemana keper keper kan lo kereta jalan tiga tiga kereta nih kita langgar kereta nih kita langgar stop bang bang sini bang sini bang apa Oh itu tuh. Lari dia. Ayo bang, ayo bang, turun turun turun. Kejar kejar, banyak pregan dia. Melihat eh, sniper tuh sniper pakai mati segala Anjir, nggak kelihatan. Itu di apa di dekat mobil? ha. <laughs> lagi. Di sini satu. Ah. Asap bang, asap bang, asap asap. udah ada. Wah mati gua. Jir, mati konyol. ya. Iya. Mati konyol eh.